Spielberg é un director, guionista e produtor de cine moi famoso. Ten 71 anos e naceu en Cincinnati. A súa vida personal non é moi extravagante nin é moi famosa por seus escándalos. É un home moi rico e multimillonario. Fundou o estudio de animación DreamWorks. Foi nominado aos Oscars 15 veces, pero ganou solamente 3. Spielberg comezou no cine da man da televisión. Fixo a película Duel para que gañou centos de premios. Despois pasouse ao cine e fixo moitísimas películas. Destacan, sobre todo, Sinterlist, Tintín ou Salvar o Salado de Raya. Ademais, gañou moitos premios, varios Óscar, moitos Globos de Ouro, algúns BAFTA, dous Emmy e un César. Ademais compuxo obras para xéneros como documental, documental histórico, cine de medo, historia, película biográfica, cine mundial, película infantil.